Aus den Regalen hinaus in die Welt. Bibliotheken, Archive und Museen digitalisieren ihre Kulturgüter, um sie frei verfügbar zu machen. Wir von Kitodo finden, auch die Software für die Digitalisierung sollte frei sein. Deshalb entwickeln wir Open-Source-Tools für die Produktion und Präsentation von Digitalisaten. Aber wir wollen mehr als nur Open Source. Wir wollen Openness. Jeder in der Community kann die Entwicklung der Software mitbestimmen. Ob mit Vorschlägen, Ideen, eigenen Codebeiträgen oder Entwicklungsaufträgen. So schaffen wir transparente Entwicklungsprozesse in einer offenen Entwicklergemeinschaft. Und damit alle Beiträge gut ineinander greifen, gibt es ein professionelles Release-Management. Es koordiniert alle Aktivitäten und gibt neue Versionen frei. Hinter Kitodo steht eine offene und solidarische Community, Anwender, Entwickler und Dienstleister. Gemeinsam bauen wir Digitalisierungswissen auf und unterstützen uns gegenseitig. Wer mehr Support braucht, kann einen Dienstleister aus unserem Netzwerk beauftragen. Sie tragen die Kitodo-Grundsätze mit und unterstützen ihre Kunden, ohne Abhängigkeiten zu schaffen. Denn Openness bedeutet für uns Transparenz, Partizipation und Unabhängigkeit. Gemeinsam schaffen wir freie, innovative und anschlussfähige Software und bringen damit Kulturgüter zum Fliegen. Werden Sie Teil der Kitodo Community.